به نازم از لطافت هات گردم حواظ دارم که سر تا پاد گردم به نازم از لطافت هات گردم حواظ دارم که سر تا پاد گردم پیام آمدی رو تازه کردی قدت را با قدم اندازه کردی تو که پوشیده ای پیراهن سرخ مکن سرمک زخم تازه کردی هی بازم از لطافتات گردم حوض دارم که سر تا پاد گردم به نازم از لطافتات گردم حوض دارم که سر تا پاد گردم حوض دارم که سر تا پاد گردم حوض دارم که سر تا پاد گردم